Монгол Улсын засгийн гадраас 2023 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдөр улсын их хурл дөрвөн мэдүүлсэн Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийн нэг дэх хилцүүлэг буюу хилцэх хэсэг асуудлыг Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 11 12 дугаар зүйл Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 46 47 дугаар зүйл заасны дагуу төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2023 оны 5 сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаараа хилцлээ. Төсөл санаачлагч мажоритар сонгуулийн тогтолцоог дангаар хэрэглэх нь иргэдийн санал гээгдэх. Тойргийн ашиг сонирхол улс орны эрх ашигаас өндөр тавигдах. Олон нийтэд танигдсан хөрөнгө санхүүгийн боломжтой хүмүүс даваа байдал үүсгэх зэрэг сөрөг талыг бий болгож ирсэн. Пропорционал сонгуулийн тогтолцоог хэрэглэгчд хэрэглэхэд сонгогчдын санал гээгдэх нь бага. Парламент нийгмийн бүлгүүдийн төлөөлөл жиг тангагдах бодлогын намыг төлөвшүүлэх зэрэг давуу талтай гэж үзжээ. Ийм мажоритар болон пропорционал аргын давуу талуудыг тусгасан сонгуулийн тогтолцоотой байх зохицуултыг тусгаж сонгуулийн тогтолцооны тогтвортой байдлыг хангана гэж үзсэн байна. 1991-ээс 1992 онд Монгол улсын үндсэн хуулийг хилцэж батлах үед Улсын их хурлын гишүүдийн тоог тухай үеийн нийт хүн амын тоонд үндэслэн нэг гишүүн дунджаар 27 мянган иргэнийг төлөөлөхөөр тооцоолж 76 гишүүнтэй байхаар хуульчилсан. Харин өнөөдөр нэг гишүүн дунджаар 44.7 мянган иргэнийг төлөөлөх болсон. Ингэснээр нэг гишүүний төлөөлөх иргэдийн тоо бараг 2 дахин нэмэгдэж парламентын төлөөлөх чадамжийг бууруулж байна. Парламентын засагтай олон улсад парламентд дунджаар 150-аас доошгүй гишүүнтэй байдаг нь хууль тогтоох болон гүйцэтгэх мэдлийн хуваарлт хяналт тэнцлийг хангахад чиглэдэг байна. Тиймээс иргэдийг төлөөлөх парламентын чадварыг сайжруулах зорилгоор Улсын хурлын гишүүдийн тоо хүн амын тоотой уялдуулан нэмэгдүүлэхээр Монгол Улсын үндсэн хуулийн 21 дэх зүйлийн нэгд хэсэгт улсын их хурлын 76 гишүүнийг мажоритар 76 гишүүнийг пропорционал аргаар сонгохоор Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг боловсруулсан байна. Монгол Улсын үндсэн хууль сонгуулийн тогтолцоог тодорхой зааж баталгаажуулснаар Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тогтолцоо тогтвортой байх, намууд сонгуульд шударгаар өрсөлдөх, иргэдэд ойлгомжтой байх, гадаад улсад ажиллаж амьдарч байгаа иргэний сонгох эрхийг баталгаажуулах ач холбогдолтой гэж мөн хууль санаачлагч үзжээ. Бангийн хорооны хуралдааны төслийн хэлцэгтэй холбогдуулсан улсын их хурлын гишүүн Мөнх Цэцэг, Сүхбаатар, Дорж хонд Батсуур, Оюун Чимэг, Саран гэрэл Пүрв Дорж нар асуулт асууж хариулт авсан болно. Түүнчлэн улсын их хурлын гишүүн Сүхбаатар, Саран гэрэл Гам болд Мөнх Цэцэг, Батсуур, Зандан Шитар, Дорж хонд нар улс төрийн намуудын төлөвшил, улсын их хурлын гишүүдийн нөлөөллийн жинг бууруулах, үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх, тэдгээр нь бодлогын институт болж төлөвлөх нөхцөлийг бүрдүүлэх, нийгмийн давхар бүлгүүдийн төлөөллийг хангах, улс төрийг мөнгөний нөлөөллөөс ангижруулах, төрийн бодлого үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангах, засгийн эрх мэдлийн хяналт тэнцэл зохистой байх шаардлагатай талаар байр суурьудаа илэрхийлсэн болно. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47-гийн 4 дэх заасны дагуу Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3.2-ын доошгүй буюу 80% саналаар дэмжиж нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг нэгт хилцүүлэх буюу хилцэх хэсэг асуудлыг хилцэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье анхаарал тавьсан баярлалаа. За баярлалаа. Би энэ дэтийн Сэрэлс олон бичгийг э, танилцуулсан. Үндсэн хуулийн цэц 2022 онд холбогдох шийдвэрийг гаргасан болно гэдэг маань одоо 22 онд сонгуулийн тогтолцоо тоотой холбоотой цэцэн шийдвэр гаргаж ирүүлснийгаа ингээд дурдаад ийм цэцэн шийдвэр ирснийг би түрүүн тарилцсан учраас дахиж уршихаа хууль. За Уклих улсын хурлыг